видео подробно рассмотрим то, как установить виджет погоды на экран своего смартфона. Делается это достаточно просто. А, ложим большой указательный палец на экран вашего смартфона, центр экрана, и сводим их вместе. А, получаем вот такое вот меню. Здесь у нас внизу можем наблюдать э, несколько иконок. Это обои, темы, виджеты и настройки. Нам нужна иконка виджеты. Нажимаем на нее. Нажали. А здесь у нас высветились э, все доступные нам виджеты. А нам же нужен виджет погода. Поэтому в поиске э, в верхнем, э, вверху здесь у нас есть поиск такой. А нажимаем на него и пишем просто погода. Вот они наши виджеты погоды. Можно выбрать а, правый виджет уменьшенный, либо верхний а, виджет 4 на 3 большой. Здесь у нас погода пойдет по дням. Я же выберу а, один из вариантов правого виджета, нажимаю на него. Здесь нам открывается еще дополнительных три варианта. Погода и часы, чисто только погода и прогноз погоды. Я же выберу чисто погода. 5 э, на 1. Нажимаю на него. А, зажал, подержал. И теперь виджет у нас э, на экране нашего смартфона. Далее нас просят э, включить текущее местоположение. Чтобы получить местную погоду, текущее местоположение будет отправлено поставщику метеорологических услуг. Смотри политику конфиденциальности провайдера. Можете перейти почитать. Э, другие приложения и службы на вашем устройстве могут иметь доступ к полученным данным о погоде, чтобы показывать погоду в этих приложениях, э, чтобы непрерывно предоставлять вам информацию о погоде у службы. Погода есть доступ к вашему местоположению, даже когда вы не используете приложение. А, что ж, нажимаем ОК, нажали ОК. Э, чтобы подтвердить включение на устройстве ну, нас просто включить геолокацию, нажимаю ОК. А, Разрешить только во время использования. Что ж, нажал. Идет поиск. А, повторяюсь, виджет у нас уже находится на экране нашего смартфона. Все. На данный момент я нахожусь в городе Ревда, Свердловская область, недалеко от Екатеринбурга. И вот он наш виджет. Я могу растянуть его, уменьшить. Что ж, мне вот такой вот виджет сойдет. А, нажав на него, я могу его перетаскивать вверх-вниз. А, перетащил его вверх. А, можно перенести его на другой экран. Просто зажимаем и тянем, к примеру, влево. Вот я потянул влево, и он у меня слева уже на другом экране. Все. Больше ничего не требуется. Сейчас в ревде минус 3 градуса. Облачно. И я предлагаю зайти в наш виджет и посмотреть более подробную информацию. Что ж, 23.00.00 какая погода у нас будет. И выйти из данного виджета обратной кнопкой. Это стрелочка в нижнем правом углу экрана. Вот и все. В принципе, ничего сложного. Надеюсь, видео было полезным, информативным. Всем спасибо за внимание, всем пока.